Привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. А, отсутствовал в мастерской почти три дня. Оставил работать водородный газогенератор, который проработал почти три дня без остановки. Вот, ну и что я увидел? Вы можете посмотреть сами на столе. Все залито, вернее уже не залито, а кристаллизовано. Кристаллизованная щелочь, она разлилась, превратилась в кристаллы. Все вот так вот ужасно выглядит. Обратите внимание, кристаллы щелочи повсюду. Вот эта тряпочка она стала как деревянная. Я подложил ее специально для того, чтобы в случае какого-то разлива она впитала в себя, но ее емкость, к сожалению, не позволила собрать все вытекшее, весь вытекший электролит, и он а, начал стекать на стол. От щелочи, соответственно, разъелась краска на столе, вся эта щелочь на полу. Вот такие сталагмиты находятся везде. И что бы вы думали, всему этому безобразию есть одна, <clears throat> один виновник. Это вот эти вот фитинги, соединительные фитинги. Они, конечно же, не предназначены для жидкости, они предназначены для работы с э, воздухом высокого давления, либо с газами высокого давления. Но вот я их использовал, всегда использовал э, для работы со своими газогенераторами. Они очень удобны в применении. Но вот, к сожалению, за три дня вот они повели, новые фитинги повели себя вот так. Они просто потекли, хотя выполнены полностью из нержавейки. Верхние, естественно, остались в отличном состоянии, потому что а, они работают в основном с газами, жидкость на них не действует, жидкость находится ниже. Вот. Ну а те, которые внизу, кстати, ха-ха. Вы знаете, я только, только сейчас обратил внимание на этот нюанс. Обратите, пожалуйста, внимание, эти фитинги находятся на противоположной стороне. Они а, выводят жидкость из бака с кислородом. С ними ничего не произошло. А на другой стороне находится бак, в котором скапливается водород. И вот что произошло с фитингами под воздействием электролита и водорода. Очень интересно. Очень интересно. Надо будет более подробно изучить этот нюанс, потому как я даже предположить не мог, что каким-то образом, возможно, это просто совпадение, но скорее всего, что здесь какую-то роль э, в выходе из строя фитингов сыграл именно водород. Иначе как объяснить то, что на другой стороне такие же фитинги, работающие под воздействием того же электролита, но с кислородом, абсолютно ничего не произошло. Они не потекли и даже не обросли никаким налетом. Ну вот, это то, чем я хотел сегодня с вами поделиться. Вообще, <clears throat> у меня новостей очень много. О них я расскажу немного позже. Я так думаю, в течение следующей недельки. Вот. Мне тут нужно было оставить работу на несколько дней. Я занимался своими личными делами. И вот такие новости ожидали меня в моей мастерской. Надеюсь, за время моего отсутствия аппарат не вышел из строя, и он по-прежнему производит водород и кислород по отдельности. Предлагаю сейчас вместе это и проверить. Это у нас Водород – это кислород. Итак, поджигаем для начала кислород. Нет, ничего не происходит. Теперь водород. Работает. За два с половиной дня с аппаратом ничего не произошло. Он по-прежнему отлично разделяет. Кстати, к сожалению, нету сейчас под руками пирометра, но аппарат по ощущениям ну, не превышает, наверное, не превышает температуры ну, может, градусов 35, максимум 40. Да нет, наверное, 40 нет. 35-36, около 40 градусов. Это, к слову, о постройке газогенераторов, которые не способны нагреваться, но при этом, потребляя небольшое количество электроэнергии, производят относительно достаточно неплохое количество чистого водорода и кислорода. Насколько я знаю, для многих эта проблема является основной. Нагрев электролита. Я много об этом говорил и повторяю вновь. Нагрев электролита случается исключительно только при неправильной постройке газогенераторов. Тогда, когда пластины электролизера перегружены плотностью тока. Ну что же, до скорых встреч. Э, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите почаще, и вы увидите и услышите еще много-много интересного. Интересного в плане того, что касается водородной тематики. Всем пока!